علمتني الحياة في ظل العقيدة أن لكل بداية في الدنيا نهاية ولكل شمل مجتمع فرقة ولكل نعيم انقطاع إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم بينما المولود يولد ويفرح به ويؤذن في أذنه إذ به بعد وقت ليس بالطويل يحمل ليصلى عليه ما كانه ضحك مع من ضحك ولا كانه فرح مع من فرح ولا كانه استبشر مع من استبشر فكان حياته ما بين اذان وصلاه ولا اله الا الله ما اقصرها من حياه اذان المرء حين الطفل ياتي وتاخير الصلاه الى الممات دليل ان محياه يسير كما بين الاذان الى الصلاه <clears throat> بينما الانسان في اهله في ليله امنا مطمئنا فرحا يخبر عن غيره اذ به في ليله اخرى وحيدا فريدا لا مال ولا ولد ولا انيس ولا صاحب سوى العمل واذ به خبر يخبر به بينا يرى الانسان فيها مخبرا فاذا به خبر من الاخبار بينما الطبيب يعالج من مرض اذ به يصاب بنفس المرض فلا طبه ينفعه ولا دواؤه يرفعه واذ به يلقى ما لقي غيره على يديه وحال الناس ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشتراه ما انت والله الا كقطعه ثلج تذوب ثم تذوب حتى تتلاشى وكأن لم تكن سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي وان عمرت ما عمر نوح فانتبه من رقده الغفله فالعمر قصير واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل واتق الله وقصر املا ليس في الدنيا خلود للملا الموت لنا بالمرصد ان لم يفاج اليوم فاجا في غد الموت باب وكل الناس سيدخلون من هذا الباب وما من باب الا وبعده دار لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وافنى من دول اين نمرود وكنعان ومن ملك الارض وولى وعزل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن الحيل أين أرباب الحجى أهل التقى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل خالف هواك إذا دعاك لريبة فلرب خير في مخالفة الهوى حتى متى لا ترعوي يا صاحبي حتى متى لا ترعوي حتى متى